Não perca tempo e venha você profitar no melhor site de Crash Upgrade. Insane.gg, o número 1 um, e o melhor, com vários métodos de depósitos. E lembrando, usando o link da descrição te dará um bônus de 100% no primeiro depósito. Usando o código FELPERA30 você garante 30% no segundo depósito e também nos próximos. Insane.gg, link na descrição. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui Rafael Pera na área, ia gravar os vídeos aqui, né? E hoje estamos aqui e vamos reagir o vídeo do Simpola. E eu já vou deixar a pergunta pra vocês, galera. Quem vocês acham que é o melhor jogador de todos os tempos aqui do CSGO? Muita gente tá falando que é o Simple. É... Esse ano o cara tá realmente embaçado. Então, vamos, vamos fazer um react aqui dessa IM Colony que ele jogou. Yeah, and second, hi haters. I'm here again. <laughs> Já começa assim, né? Okay. This is it. This is it. Cameras, <laughs> é, lights, everything cara é bom mesmo, velho. Vamos começar a ver aqui as jogadas dele MVP da IM Colônia. Carregou nave. Não carregou nave, os caras jogou pra caralho. Mas, tipo. Quando os caras falhou, ele tava lá, tá ligado? Todos os rounds. Então. Fora que ele fez 4 aces, né? Tudo isso? Foi isso, 4 aces. kill. Simple isn't happy with one. Oh, é bom, olha lá a confiança. O cara mata, vai matando, ele vai indo. Uma facilidade para jogar, né, mano? Oh, he's going for more, Denko. He's going for more. Simple's hitting all the headshots with the orb, and it's gonna Eu falo, galera, ele foi melhorando muito com o tempo, velho, porque eu já tive a oportunidade de jogar contra ele em 2016, 2017. E ele era um puta jogador, mas não era esse absurdo que, que ele é hoje, não, velho. Mas ele é muito bom, cara. O nível de confiança dele é absurdo. Mala pra caralho, né? Tá me tirando. Mas... Não dá pra negar que o cara é muito bom. Olha, ele pega um cheiro muito difícil, mano. On the cross, just the tip of his head. Dupree spotted out. Simple's doing it all. Some great shots to start him off. And time to get the bomb down. Muito inteligente. Smocou. Muito inteligente, mano. Tá louco. Smocou pro cara tirar a visão. Esse cara aqui. Ó, o Glaive tava cravado da BCT. Ele smocou. É, eles não têm informação se ele passou escuro. Aí o Zipnix foi dar cara ali e já era, filho. Matou, já era. Passou na mira, já era. simple Olha o tiro, muito rápido, velho. O que passa na cabeça dela? Cagado de fome. E esse beat também, né, mano, que entrou na nave, mano. Hum, esse round eu acho que eu já sei, eu vi. Esse foi insano, velho. Esse, esse é tipo o round que... Que bota seu time no jogo, tá ligado? just shy of the mark. Could have had four. He's attacking up mid, just chunked on down. Time the wrap. It is under-defended. Madras did so much work for them previously, though. Let's see if we can find it again. Bubsky partnered up nicely with Magisk, and the frags come easy again. Dastardly Dane in pit. maybe there's some more to be said. Oh, and with the USP, it's their favorite weapon, it seems. Simple, I've seen this before. Ele tinha pegado até que nada, né? ele apareceu com uma Eagle, velho. Entendi, não. Aí, ó, o tiro que ele vai dar agora vai ser insano, velho. Vai. Né? Nossa Imagina a tela do Zipnix, mano. Esse jogo é maneirão, hein? Oh my god! A cara do Perfecto, de né? tipo, mano, com que cara eu tô jogando, velho. <laughs> cara é muito bom, velho. cara é muito bom. E é muito bom saber que esse cara não foi pro Valorant. Né? Esse cara joga CSGO. É bom ter caras assim jogando no. Simple, both posted up o nosso, nosso cenário, né? Mano? Facilidade, né, mano? Isso que na grande final, né, mano? O cara já tá arrebentando. <laughs> And Hunter Simple to break the record. No one has found four aces at a tournament like this. And here it comes, a record breaker from... Olha lá, quebrou o recorde quatro aces num campeonato, né, de... de... Tarja 1, né, mano? Olha, olha a facilidade, mano. Muito bom, muito uh, bom. 3x1, hein, mano. Piecing it together. This is a puzzle he's very familiar with. Por que jogando contra o Simpa no X1, mano? She's Zeus. to where they advance from, looking for another chance. He just doesn't miss. Amanek through the doors, closing the gap is Nexa. Dancing with him, and it just looks so good. Simple, just the no-scope to collect six. right now for G2. A great job for him to stifle this, but Simple just walks on in. Olha, mano, Nico deu strafe no ar, velho. Ele acertou o tiro mesmo assim, velho. Only kept honest with one. They know bits close. Damage inflicted. Olaf will fall. Boomich supporting as best he can will be traded. Okay, 3v2. Running out of time here. Brokey and though the best candidates, the best aimers on this squad. Brokey caught out, looking for the transfer. Boomich can't. Oh, and Simple tags him up. He knows where you are, tries to swing out. It's Brave in the 1v1. Simple, Nade. trying to dunk him. It looks perfect. He's calculated, done the maths, and he knocks him down. 1v1, one with the HE. Third, and it was just Simple holding this tight. Você é louco, mano. Olha aí. Nossa senhora, mano. Bounces off him. Isso é famosa cabeçada mesmo, viu, bicho? Nades galore. Carrigan once more. He's peeking on this. That is brave. He gets nothing. Rain has to do it all, and he has found two. Is it gonna? to Nossa, simple que matou ainda. Loose. They may not commit off this. The util exchange, Twist trying to keep them at bay. I think it will work. I say that. Simple straight straight through. They don't have to bomb. This is very quirky. But no. They'll be holding this for a while. Simple doesn't miss. How is that a headshot? He's aiming at his toes, dude. That's the high sense Brokey was talking about. Well, now he's felt it firsthand. Oh, the bloodlust. Oh, he's looking so high over the smoke. <laughs> get out of here! Beaching on man over there. Get out of here! Simple nonsense in the server tonight. One more kill for 30. Easy. Look at him. Jump, no scope, flick around. But they perfect. Honestly. <laughs> like, well, I don't believe in the devil. But Simple <laughs> starting to make me believe a little more. Matanız mı yükseltiz? He's just here to make a ah. tone. Oh, come on, mate. Give him a break. <laughs> Give him an absolute break. The smile on the face, I think it says it all. I ele sabe que ele é bom pra caralho, né, velho? Ele jogou demais campeonato aí mesmo, velho. Oh, Nossa senhora, mano. Oh, my lord. He's just extinguished and ran on in. Be lucky to get anything out of this. X4, entendi não. now, it's only a matter of time. That bomb down, almost halfway ticked. Bubsky gonna get knifed here. It's simple. A knife kill for his 20th frag here in the first half. Sacana, hein, velho. Provoca. Investing into that final round of this T side. Ooh, nice wide strafe, simple. Que calma que ele teve, hein? Se fosse eu ali, nem fudendo essa baleia varar, velho. Eu já ia tomar HS, velho. And if Bit puts his head in the vice first... Ah, errou. Aí não erra, não. Acertou, mas não é assistindo Não é assistido, não, Cipó. Bit down. trying to get across. He doesn't let it happen. Not easy. And they hold it, lock it down. So we've just seen Electronic and Bit lock down the A round. EV, he teleports in, he gives him the award. I, I don't é rapidão ali, né, mano? Dá nem tempo do... Admins have got the gloves on. That's just oh, yeah. We have to get the um, Twizzlers. What, no, what are they called? Twizzlers? Nossa, cara, uh, pegou na unha, velho. Okay, I yeah. think Twizzlers are like a sugary dessert. Yeah. Pegou na unha, velho. All turkey Twizzlers, which. Tiro de fiz. B Where's the help? Jax can find Bit here. Bit still hitting headshots. He's such a problem. Amanek looking the wrong way. Oh! Tá vendo, mano? Esse tiro que o Simple acerta nos caras, velho. É, o Nico foi dar um strafe desse aí. Põe aí, editor. O Nico foi dar um strafe desse, o Nico, o Simple acertou. Tiro, velho. X1. Mais uma vez, mais um clutch. Quanto clutch, clutch, clutch esse cara ganhou esse, esse campeonato aí, velho? draw out the shot. Apex barrel bait. That's the chance. And Simple locks it down with ease. You can always count on Simple. Okay, oh, clutch cima do hein, velho. Hell. Look at the time. Yes, he's flustered right now looking for the bomb, but as soon as he identifies it, he taps it, scoped in, And that's it. Não sei como é que ele sabia lá do que ele apareceu. x 3s nem fudendo. Ah. I don't want to write this guy off. I think if there was one person you wouldn't discount in a spot like this, it would be this guy, Simple. Low on HP now after that exchange in Decon, tapping the bomb, trying to bait out peaks. He doesn't know where the second player is. No, I guess ganhar isso A good job of wasting time, and yet still, Simple comes in, both the kills found. Ah, Falei que ele não é guerra. Mana gets held off. 3v5 for Na'Vi. Good start to the second half, but can they close it? Caralho, Renegade estava amassando, hein, mano. Barons has found a headshot. Hats has gone down to Simple. Simple is looking for more of the P250. He will do that as well. A second kill comes in for him. And Sicko hiding in cubby. Simple hunted him down. Deve ter visto. Scout that is Amanek continues to find the info, looking for the deny. Hunter's planet safe from the door. And spotting him out now. Ah, esse pó. Just shy of the mark. Perfecto walking in. Could be exploited, and he's gone and found a first. Bob's not planning. Bob's not planning. There's What's no happening? time. There's no time. What just happened? They just robbed them. They stole the round. Perfecto, he's done it. É isso. Bom, jogou pra caramba, né? Como vocês puderam ver aqui, merecida VVP. O time também do Nave tá muito difícil, tá muito forte. Mas deixa aí, vocês acham que o Simple é o maior jogador de todos os tempos do CSGO? Deixa nos comentários aí. Eu tenho uma opinião diferente, mas vamos deixar pra outro vídeo. Tamo junto, até o próximo, valeu. Ah,